Gazteizko Koldo Michelena Institutuko ikasleak gara. Irodiago ikusten ari basara, alfa beronaldikoa izango zara ziurrenik. A, ah, etzendekien. Ba, horrela itxen duguti 2008 buruan jaiotako hi, mundu guztiz digitalean hazi garenako. Ba, den interneteko mugikorrak. Ordenagailuak erabali ditu eskolan sartu ginenetik. Eta sare sozialek eragin handia dute gure elkarrizitzeko moduan. Bai, sare sozialak. Zenbat gustatzen zaizkigun sare sozialak. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, The Real. sozialetan sozialetan keri asko daude. Bai, zarre sozialez gainezka gaude. Baina duek etengabe esaten digute. Kontuz. Kontu zibil Denbora gehiagik pasatzen duzu zare sozialetan. Arrisku ez beteta dago, kontuz. Ez zait ere gustatzen. Badakigu, ez izan aztun, jo! Izan ere, sare sozialak itxasoak bezalakoak dira. Itxaso maite dut. Oso polita da, baina oso arriskutsu ere izan daiteke. Atzeden hartzeko balio desarke. Ondo pasatzeko eta itzazera guazenean ere bai. Laguntza dugu. Badira laguntzen diguten pertsonak, zorosleak. Zeinare batzue abiesazen digute bandereek. Eta segurtasun neurriak erabili ditzakegu, flotagailuak. Aizian dirako aukeraz beteta daude. Informazioa negozioa. Baina lagunduko gaituzten pertsonak biatu behar dira. Zeinalei adi egon behar zaie. Eta segurtasun neurriak bete behar dira. Hau da, burua erabili behar da. Beraz, hau. Esaten dutela, esaten dutela, sare sozialak erabiltzen jarraituko dugu, asko gustatzen zaizkigulako. Baina gian, ondora gertzen ikasi behar dugu. Modu seguruan gozatu ahal izateko. Eta horrela, orekatuagoa izango den mundu digital batean biziko gara. Ameta bat garen mendeko mundu errealean bizitzeari gutxi gobe. Zare sozialetako esperientzak ez du zertan esperientzia txarra izan behar. Hori da, zer uste duten? Aholko batzuk emango dizkizu egu. Bat, azteko konbendi garria da, zare sozialen erabileran ere ezia izatea. Ezia, bai, edukado. Hori bai da denengo pozua, errespetu. Bi, eta irudibako itxaren atzean pertsona bat dagoela pentsatzea eta pentsatu beste ies egitea zuri egitea gustatzen ez zaizuna. A ah, simple as that. Badago gauza gehiago, Iru. Ez da komeni zare sozialek erabiltzea oinarrizko gauzak egin beharrean. Adibidez. Jatea. Dutxa hartzea. Zortzio duzula egitea. Ez gara esageratzen ari, Sa sozial erabiltzen dituzten pertsonen euneko berrogeia mugikorrean sare sozialak ikusten oberatzen da. Eni ama! Lau! Gogoratu interneteko ekintza guztiak ondorioak dituztela. Interneten argitaratutakoa nekez ezabatu dezakegu etiko. Bost. Behar beharrezkoak diren datu pertsonalak bakarrik ematea. Adibidez, ez eman datu pertsonalik. Telefonoa, elbidea, kokapena... Oso garrantzitsua da. Zure bizitza pertsonalaren datuak ezabaldu sare zare sozialetan. Etxean zaudetik, alaporretan. Banketxeko datuak. Joan iturriko errupinak. Inoiz izak izu norbegiratzen ari den. Eta zer nahi duten. Zei. Ezagutzen ez dituzuen kontaktuak ez erantzi. Mesedes, ez erantzi. Eta ezagutzen ez duzun pertsonekin zare sozialetan elkarrizketak hasi. Hori logikoa da, ez da. Eta horretarako... Ribatutasun profilak doitzea zagutzen duten kontaktuak soilik ikusteko moduko. Badakizun nola egin, legez laguntza jaso behar duzu, erabiltzen duzun sare sozialetatik. Dena den, horretarako gomendagarria da... Horria erabiltzeko bandintzak, horreta zirakurtzea. Eta sare sozialetan, errezitzen garenean... Sare sozialaren alde zer eskubide ematen ari gani jakitea. Baina hori ez dugu askotan egiten. Zaski! Adizkidetazun eskaerekin zuhur jokatzea. Ez pentsa, aberatza bihurtuko zaila followers ezatagatik. Oso saia da influencer bihurtzea, ez pentsa. Sortzi. Ez argitaratzea argazki pribatuak ez da erabiltzaile berarenak eta ez jarri beste erabiltzi batzuen argazkiak haien baimenik gabe. Bederatzi, zarearen erabilera desegokia. Edo erabilera iraizgarria. Salatu behar dugu! Batzuetan delitu bat egun izakaren adirazle izan daitekeela. Adibidez, dozen delitu bat da. Hau da, datu pertsonalak izatea eta zabaltzea horrein. Etxeko helbidea. Telefono zenbakia. Sexting ere delitu bat da. Hau da, eduki seksualak bestei bidatzea. Ba, gabe bereziki larria da. Adingabekoen artean zabaltzea. Gogaratu. Solik zabaltzea. Delitu larria da.